Kumbe bwana yule hatoki kwenye mpira, anakuwa kule kwa mwanamke. Utakapoondoka kwenye mianga yako, ukija huku utakuta mimi nishakufa. Nikampata huyu mwanaume anaitwa Diamond, kanifuata, Mwaumba, una habari? Habari gani? He, mwanaume kaingia na mzungu, kaambia eh, kaingia mambo live, bibi ameshikana amevaa sare. Mimi nikakata kata kata, nikaambia amna mimi sijaamini. Ex wangu akaja, mimi nikasema huyu sijamwalika wala nini. Alafu kiangalia, kilichonishangaza kikubwa, kaja na ule mzungu, alafu kaniletea mimi zawadi ili zawadi inamaanisha nini? Alafu kaja na mzungu wake. Je, kaja kunichola au kaja ku... yani kuna vitu vilinishangaza. Kwanza kaja na zawadi, kwanza sijamwalika. Pili kaja na zawadi, tatu kaja na ule mwanamke. Kwa hiyo aliniacha mimi yani kwenye mabano. Mwisho wa siku mimi nika Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Ni siku nyingine nzuri kabisa na kukaribisha kwenye exclusive interview na madam hapa, ambaye yeye ana kisa kinachomaanisha usemi ule unaosema dunia duara.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 nikawa yani yakanikuta mauzauza gafa yani, yani siku hiyo nika nimekaa najisikia visikia vibaya nikilala usiku naona kama damu yani nikaa napiga makelele tu sijielewelewa nini kabidi mamangu anasafisha nipeleke Morogoro kwa bibi yangu mm. kunipeleka kule nikatibiwa tibiwa kutibiwa tibiwa ikabidi nini kwa jini nimeshamaliza nini la saba nikae kule kwanza niasikilize majibu ukakaa kule majibu kwa yametoka sijafaulu nini Ikabidi nikaenda na shangazi zangu, shangazi yangu alikopo Mwali, nikaenda zangu kaa huko, yani kwenda kukaa kama wiki moja, yani ili anitumetume yuko ndani kukaa kule. Yule alikopo na marafiki wa kiume wanakuja pale, anapiga nao stori. Kuna rafiki yake mmoja kanipenda mie, alivyonipenda mie mzaa mzaa, maana nastukia nini, kasa nakuoa nakuoa. Mimi nikajua mzaa mzaa kweli, kaleta barua kuleta barua, barua ikapokelewa, ikajibiwa, ajakaa sana, akaleta posa tayari. Alivyoleta posa, mimi nikauli zangu huku da, nikafanyiwa shughuli na mama yangu kisheni pati tayari, nikarudi kule kule, ndo nikaenda kufunga ndoa na mme wangu. Ukiwa na umri gani? Nilikuwa na miaka kumi na saba. Uh-huh. Ehe, nilivyofunga ndoa na mme wangu tayari, ilivyofika miaka kumi na nane ndo nikabeba ujauzito wa mwanangu. Mm. nikaka tukakaa vizuri kwenye ndoa yetu mm-hmm. nikakaa nikamzaa mwanangu wa kwanza tayari nikamlea mwanangu nikamleta huko kwa bibi yake akawa nakaa kumi kule nikaa peke yangu nikaja nikapata ujauzito nilipopata ujauzito huku mume wangu kazi zetu ye kazi yake ilikuwa kukodisha mabaskeli na kilimo shamba mm. aliko mimi nimemkutana chochote mume wangu mm. mwisho wa siku vile vile tunafanya biashara zetu za baskeli na kilimo shamba tukanunua kiwanja na mimba ya mwanangu wa pili Mm. Tuvunwa kiwanja nikaja nikaa namshauri kujenga, mi kupanga tena nini ishachoka Kiwanja tuuze Mangumkwe, mm. tukampa hela akatuuzia kiwanja, tukaandikishana vizuri mm. na karatasi ninazo mimi mpaka leo nimekuja nazo mm. kutoka hapo yule bwana akataka kujenga, mimi nikaenda kwa dada yake dada yake na mume wake, nikamwita nikamwelezea, bwana, za kupanga hivi na hivi, ikabidi tu, akubali tujenge mm. tukajenga pale tukarudi huku. Sasa katika kujenga nilivyohamia mule tu, maana nyumba yangu yenyewe ni nzuri, yani kila mtu ilimstua hiyo nyumba mm. Nilivyohamia mule namwona mwanaume kuja usiku ugomvi, nikimuuliza mwenzangu umetoka wapi? Oh, sijui ni nani nini. Kipindi kile ndo ili kombe la dunia kwenye mpira. Kumbe bwana yule hatoki kwenye mpira, anakuwa kule kwa dadake na yule mwanamke. Kwa hiyo anavyokuwa kule kwa dadake, mimi anatengenezea mazingira mabaya. Kwa hiyo mimi kumbe chuki ilikuwa inazidi, nikasijui watu wananichukia sijui. Ila baadhi walikuwa wengi wananipenda na kuja kuniambia, "Ha, mwenzako mbona anakutana na mwanamke wake sehemu fulani?" Mm. Kweli jamani, eh, kweli. Mimi katika kuchunguza chunguza kweli milo iliniuma sana. Nikasema, "Ah, huyu mwanamume yani tumetoka huko mpaka hivi tulivyofikia kweli." Mimi kaambia nini? Mimi basi nimeshindwa nataka talaka yangu. Mwanamume akawataki kutoa taraka huku na huku huku na huku huku na huku, tukakaa kule kikao wapi. Mimi ikabidi nini nimwambie kama hataki kutoa talaka, wewe unataka nikae hapa eh. Basi muoe mwanamke, oh, akakataa. Kumbe akakataa na nitega mimi. Siku ya siku nikamwambia basi sikiliza, ikatokea shughuli ya mdogo wangu. Nikamwambia sikiliza, sio nataka uishi na mimi. Tuandikishane nyumba kwamba wewe sio yako na mimi sio yangu, nyumba itakuwa ya watoto. Kumbe mda huo mimi mambo yangu nishaeka vizuri, yani nimemtega ili nini? ile karatasi nikishaipata nikiondoka moja kwa moja sirudi. Mm. Kweli mwanamume akakubali, tukaandikishiana na mimi shule ndio imefika. Nikarudi huko kwenye shughuli, nikaja nyumbani kwenye shughuli na mama zake wadogo, dada zake, tukafurahi shughuli. Siku ya siku shughuli imefika, wao wakarudi. Mimi kama mamangu akamwambia mwacheni apumzike. Kweli nilikonda sana, yani nilikuwa mwembamba. Eh. Mwisho wa siku sasa akawa anaanza kupiga simu. We, mbona urudi? we mbona? mimi naambia narudi. We mbona urudi? Narudi. We mbona? Nikamwambia bwana, mimi nimechoka na maisha huko, kwa hiyo huko nyumbani hawezi kukaa na mimi bila mimi nini kupewa talaka. Nikamwambia bwana, nenda huko ukadai talaka yako, ndo hapo uje na talaka yako ili ukae nini kwa uhuru. Haya, mimi kaenda kule, nivyo na kule nikamwa nikamwacha yule mwanangu wa pili yule. Nilivyomwacha nikaenda kule mimi kama mimi, sijaenda na nguo, sijaenda nini. Kufika pale kitu cha kwanza mwanangu yuko wapi? Nikamwacha, ndo bwana yule akaanza kunipiga, kanipiga na kwambia nikavimba hivi uso. Mimi huu polisi, nilivyoenda polisi kuna, de, kuna nesi moja nilikuwa nakaa naye kule, rafiki yangu alikuwa ananipenda sana, mpaka polisi tukachukua hiyo PFCL, nikaenda nikatibiwa, yakameisha. Mimi nikasema mimi ninacho msimamo wangu ninachotaka talaka. Neno la mwisho nikamwambia, usiponipa talaka yangu nakunywa sumu. Utakapoondoka kwenye mihangaiko yako ukija huku utakuta mimi nishakufa hiyo kesi utajijua wewe yani mimi nilitaka pata raka yangu mimi nagonga mpaka mlango yani maana nilikuwa na hasira za ajabu yani kwa natamani sijui yani sijui nifanye nini eh jamani ndio maana mimi mwenzenu mtu akiumizwa eh, ah yani kwanza sisemi mimi nikamwambiaje kama hujaandika talaka nitakachokifanya utakiona ah yule avona vile maana namsisitiza hivyo ikabidi apige simu kwa baba baba akamwelezea babangu akasema akaniambia nini mimi nikamwelezea ah, akamwona mwanamume huyu ndo alosababisha mwanamume yule pale siku hiyo kanita kwa ajili nishamwambia nitakunywa sumu kanita mimi akawa mshenga akawa kuna babu yangu mmoja huko huko akaniambia bwana mwauba na mwajuma anaita mwajuma kweli unataka talaka nikamwambia ah, ndio kweli kaniuza mara hizi tatu aandika yule mwanamume kaandika kwa masikitiko makubwa sana mm. hakutegemea kusema kweli mume wangu ananipenda mpaka leo hivi ninavyoongea ananipenda hata sasa hivi nikimwambia narudi he mimi nilivyoondoka yule mwanamume riziki zote zikai zikaisha ila kipato chake kanani kila kenda akawa anahangaika akajua singe mimi nimefanya lakini akaambia yule ndo unanyota naye mwisho wa siku mimi nikarudi huku huku nikapata mwanamume wa pili Nilipopata mwanamume wa pili, mwanamume naye nikaishi naye nikazaa naye mtoto wa kiume. Hapo bila ndoa. Eh, yule yule Mkristo mwe Muislamu. Mm. Eh, nikazaa naye tu katika kushisha ugomvi tukagombana, tukaachana mimi na yule mwanaume. Kisa? Ki, kisa tulichoachana. Mm. yani, mwana, yani yule mwanamume akageuka naye ghafla. Mm. Yaani akirudi mambo ya ugomvi, yaani kasielewi tunagombana nini nini. Ah, mimi nikaona cha nini? Siku ya siku akaniambia neno lake hili, kila siku ananiambia uta, umu utaondoka. Eh, chukua kilichokuwa chako uondoke. Mm. Chukua kilichokuwa ah, siku hiyo chukua kilicho tukagombana mwisho wa siku chukua kilichokuwa chako nikaja nikachukua ndugu zangu kaenda akuamini ah, naye siku hiyo. Uamuzi wangu naye nikaufanya siku hii moja nikabeba kila kilichokuwa changu. Nikarudi zangu nyumbani nikaja pale nikakaa nikapanga chumba changu nikatengeneza pale kwenye chapati mwamvuli wangu nikaanza biashara mimi ya kuuza chapati pale. Nauza chapati mwenyewe napata riziki zangu. Mwisho wa siku ndo nikampata huyu mwanaume mwanaume huyu watatu. Na anaitwa Diamond. Aya, kumpata yule mwanamume mapenzi tena watu wakanambia, "Eh, huyo si mwanaume, ngobosi." Kila mtu akanasikitikia, "Hamna." Mapenzi tena akawa amenoga bwana yule. Amenoga mapenzi. Sisikii, siambii lolote, si bwana eh Mwisho wa siku yule mwanamme ndo nikaja kuona yale nilokuwa naambiwa wale. Akaja na mwanamke, mwanamke mzuri, ana shepu. Kwanza siku ya kwanza yule mwanamke nikamwona baka ka. Mimi nikapita shaa, sijajua, nikajua watu wamekaa tu ba. Nikapita huko naenda kunonga ngano, rafiki yake moja kanifuata. Bwana kuna moja mbili tatu ananipenda mie. Kuna moja mbili tatu nne. Mm, mimi sijaamini bwana yule yule yule nanili yule fulani nisiweza kutaja jina mm-hmm. ana mtu pale kakaa naye ila yule ni mwanamke wake kaambia mbona mi nimeambiwa sio mwanamke wake bwana mwanamke wake siku siku mwanamke mwanamke kumbe avona mimi nimeenda huko nimerudi alikuwa pale kashama na mwanamke kashaondoka ikarudi pale nikamuuliza mimi nimesikia kwamba wapale umekana mwanamke kweli nikamwambia sikiliza hata kama una mwanamke, lakini sio unakaa naye pale, nenda naye huko kajiachie. Lakini kwa ajili yule mwanamme alitaka aonekane mtu maarufu, yani wanawake. Mm. Akawa yule mwanamke akija mavaibu, mara wanywe bia, wanakaa pale pale, mara wakae pale kijiweni, wanywe bia, menini menini. Mwisho wa siku yule mwanamke wakagombana, mimi sijui alichogombania nini. Mm. Mwanamke yule akawa tumuoni, bwana yule akarudi tena mapenzi kwangu Tukaendelea tukaendelea tukaendelea tukaendelea. Tukuendelea mapenzi tumeendelea mapenzi mara nikasikia ah fulani bwana anatoka na fulani. Mm. Mimi nikakataa na mzungu. Nikasema mm. Yaani hapo Diamond anatoka na mzungu. Ehe. Mimi nikakataa katakata. Bwana kweli na kesho happy birthday yake ndo birthday boy nikakataa. Mimi nikamtolea bwana siku happy birthday. Nikakaa na marafiki zake nikamwambia bwana wewe kumbe wewe upo na fulani? Akasema amna bwana. Nikamwambia na leo wewe ndio happy birthday boy. Akasema mimi kama happy birthday mimi ndo mimi si watu wamkwambia hivyo. Utaona kama nitaenda kule kwa mnani birthday boy. Haya. Kweli birthday imepita ime, ime, ime kule birthday boy hajaonekana ila mzungu kasemaje eh birthday mimi ndo Mrs fulani yani kalitaja kabisa kalitambulisha, ila huyu mtu wangu kapata uzuru watu tena kule kesho nasikia huyu mwaoba si tulikwambia wewe si ulikopo na kweli mimi nilikopo naye mtu wangu umeona kule katangazo wa live bila chinga yule anatoka naye mimi nikawakatalia nikawakatalia tukata kata he mwisho wa siku naona mambo live naonyeshwa yani nilivyokuwa nasikia nikawa sijaamini sasa katika nilivyokuwa sijaamini ndio ikaja kuwa birthday ya dada yake dada yake nani dada yake mwanaume mm. dada yake ananipenda sana e, eh, yangu nataka nikatike kitu tukakate roya sawa mimi nitaleta, nitaleta keki mimi ndo nipeleke dada yake keki sawa mimi ale maneno ya kwa, ya kwa mzungu nikasiamini kwa ajili sijahakikisha kwa macho yangu nikihakikisha ningeamini mwisho wa siku birthday tumevaa tumependeza mi na mdogo wangu mdogo wangu ayali mama Salum mimi tukavaa sare wenyewe huu keki yetu kule tulipoenda kule efi yangu kaja tukaalika watu mule ndo tukaacha tunasherekea ni na nini hapo keki bado haijakatwa ipo pembeni Rafiki yangu akasemaje, chukua karatasi waandike watu majina wakula keki. Ananitajia anaandika, anatajia anaandika, anatajia anaandika. Siku ya siku mimi nikaenda chooni. Nilivyoenda chooni watu wakanifata Mwaumba, una habari? Habari gani? hey. Mwanaume kaingia na mzungu, kaambia eh. Kaingia mambo live, bibi ameshikana amevaa sare. Mimi nikakata kata kata, nikaambia amna tu. he, natoka. Naona vibe watu wamewajalia mibia pale mzungu ndo ana alikuwa na hela chafu nakwambia mibia mtu unakunywa bia unaoitaka. He. Nani ananunua? Anomnunua mwanamke. ndo ananunulia watu bia. Eh, mpaka mwanamke, mpaka mwanamume anawezesha mwanamke. Hmm mimi sijaamini unajua kitu unakuwa ukiamini kwanza mm. kuna vitu vile mpaka uvione mm. mimi kutoka hapo nikachukua karatasi kaenda kwa dada yake nikamwambia dada ikasema yani yani yani yaani alibaki mwenyewe bumbuazi yani alikasika vibaya Mob, kila sana lakini usiofu nikamwambia mimi sina hata shida mwache ufanye eh mara vidavi akaa live bila chenga mara hivi mara he mimi kweli nikaa naona kwa macho yangu mawili lakini Nafsi yani ilikuwa inaniambia hivi. Yaani kuba, ya, yani kananiambia usifanye ugomvi wala nini. Yaani wewe kuwa kama yani kuwa kama kama yani umjui yule mtu. Mm. Eh, kweli mimi watu wananifuata, wengine wananitimkisha, wewe ukiongea na yule mwanaume, ukiongea na mwanaume yani nitakachokifanya. yani nikaa sina la sina la sina la Matokeo yake mpaka hivi fika saa 10 mimi hapa rafiki yangu tukaondoka, tukamwachana na mwanamke wake. Kwa hiyo ikawa ni historia ni kesho yake, sina lake. Na ninapopita nasemwa mimi nyumbani, nasemwa na watu, tulikwambia sio mwanaume yule, umeona alokutokea. Kusema kweli, kesho yake ndo nilisikitika sana, yaani uchungu siku ile sijausikia, ila nilikuja kusikia kesho yake uchungu. Nikasema poa, lakini Mungu atanilipi. Ila mimi nilichosema hivi, mimi hapa kama nilimkosea, aliwahi kunifumania na mwanamke wote, ila Mungu atanilipia hapa hapa Kweli nikakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, napita pale na kuja nyuma kuna vulana nikaona pale kwa, kwa mjomba hapa Simtema wenyewe wamekaa, mimi nikapita nikarudi tena na Musamesi kuna mkaka mmoja anaitwa DJ Fred akaniagizia bia moja kunywa dadangu kana kunywa nimekaa nimesimama tu kuna mkaka mmoja akana nitania Musa eh umeachwa sijui mzungu ana anaongea maneno madi kama kunikalamika ila, ila tunataniana mm. nikamwambiaje ah hiyo kawaida yule kaka akasimama pale kimya anasikiliza tu yule anavyomtania Mm. Eh, tarehe ishirini na sita birthday boy nitakuwa eh, nikaambia wewe wewe wewe sina mke wako eh. tarehe na sita birthday yangu mimi mimi nikaa na birthday yani ndo anaongea tarehe 26 birthday nita birthday wewe huo nitakuwa mmenkarian wewe na mke wako akasema hamna mm. kulikuwa na mkaka mwingine kaka pembeni kama pale mwenye anakunywa bia sasa yule kaka kanatania kwamba mimi nitakuwa birthday boy nikakataa nikaambia wewe na mke wako basi tutafute birthday boy wa kumrushauri yule kule nikamwambia birthday boy tutafute mimi lile neno tukalika tuka, tuka kule tutafute tutafute yule kaka akatoka kule akasogea akapaya na mtu akili yule. Wewe, ananiambia mimi, huyu ana akili, usikubali kabisa. Utajizalilisha. Yes, kaamua kuzalilisha. Sasa wewe ingia hapa kwenye basi yako wewe kama wewe. Usitake sijui mambo kumtangaza mtu wala nini. Kaambia eh? Nika akatoka kaka mwingine akasema akasema mm, unaolisema hilo la ukweli. Na mimi nikaja nikali nikalisapotia ila la ukweli Eh, siku ya siku kaka akaniagezea bia na akaniagezea bia mimi nikajua ah, mtu tu ananiagezea bia akasemaje mimi pia nakuagezea bia huyo huyo alokuja kumshushua huyo mm. ehe alokuja kumshushua usikubali nini kumtangaza ni boy mm. ehe ndo akaanza kuniagezea bia mwisho wa siku akaniambia hivi kwani birthday yako lini nikamtajia tarehe nikamtajia mwezi akaniambia hivi zikubaki kama mwezi mmoja akaniambia basi mambo ya mapambo niachie mimi <laughs> nikawaambia nikuache wewe usije ukan, ukantia aibu siku ya siku mie bwana jipange mwenye amna niachie mie eh kaambia haya siku ya pili tukakutana tena kamwita mtu kamwite fulani yule dada jana haya mimi nikaenda tukatema kunywa bia nikamweza tena mapambo nikuachie kweli akasema niachie mimi eh haya siku ya tatu akaanatuma mtu kamwita akija pale lazima ni basi hivyo karibia Akaniambia mavazi shingapi? Mimi nikamwambia elfu sabini. Elfu sabini na rafiki yangu elfu arobaini jumla laki na kumi. Akaniambia na rafiki yako atakava Nikamwambia ah, elfu arobaini sina mtosha. Ananiambia rafiki yangu ndio inanitosha. Jumla laki na kumi, eh, haya nitaitoa. Sasa sisi tulikuwa tunajua tania tu. He, eh, yule mwana yule mwanamme siku ya siku akaja kutoa kweli hela mimi tena na rafiki yangu tunauliza tena hapo kwa nasifa mwanamume wangu ana sifa huyo katoa mbele ya watu kila mtu akanashangaa eh, kweli mwauba kweli kweli mimi ikabidi nichukue ile hela tukaenda kwenye mavazi na ndugu yangu kanipeleka tukanua vivalo vyetu tayari tuvunua vivalo vyetu basi yangu ikafika ilivyofika siku ya birthday yangu mimi nikakaa mpaka saa moja kasema atapamba yeye eh, nikaona napigwa simu na mapacha mbona huko kujapambwa nikaambia kujapambwa mpaka saizi nikampigia yule bwana simu, mbona kujapambwa? Akaniambia usiwe oh, na wasiwasi, kuna pambwa. Hmm. Haya, mwisho wa siku nasitukia pacha ananipigia simu, kashakuja huku bwana, kushapambwa kweli. Kapamba mwenyewe kaenda kaprinti, kapri, ya jina tayari, Huba Night kaandika, kanipambia mm. vizuri kwenye pale katika kupamba pale yani kaenda kuprinti kuna vidude kaenda kuviprinti mm. kaandika overnight tayari akaniuliza aka kwanza aliuliza hela keki ipo tukaambia hivi hamna hela keki akaja akatoa elfu arobaini ya keki akampa rafiki yangu rafiki yangu kaenda kununua keki mwisho wa siku tukaenda nini birthday ilivyofika tukaenda kwenye birthday tulivyofika kwenye birthday yangu ex wangu akaja mi nikasema huyu sijamwalika wala nini alafu kiangalia kilichonishangaza kikubwa kaja na ule mzungu alafu kaniletea mimi zawadi ili zawadi inamaanisha nini Afu kaja na mzungu wake je kaja kunichola au kaja ku... yani kuna vitu vilinishangaza kwanza kaja na zawadi kwanza sijamwalika pili kaja na zawadi tatu kaja na ule mwanamke kwa hiyo aliniacha mimi yani kwenye mabano mwisho wa siku mimi nikaikataa zawadi yake watu wamenibebeza mauba ya zawadi kachukua nikaambia siwezi kuchukua zawadi mwanamume wangu mimi kani kasimama zake pembeni aka katika keki sasa, katika kula keki zawadi sinshaikata sasa mda wa keki, mda wa keki watu akaitwa, akamtuma mtu kamwambia nataka nje kula keki alivyo yule rafiki yangu wa pembeni alivyosikia vile, tumwambie nataka kuja kile, mimi nikakata kukataa. Rafiki yangu kabidi atoe keki kwa ajili mwanamume wangu alikuwa kashajua kitu gani kilichoendelea. Akaitwa akaitwa mwanamume mwanamume wangu watatu, akaitwa jina lake aje kula keki. Rafiki yangu akainyakua akaipeleka kwa marafiki zangu pamoja, ambapo pale pale tuna mwanamume wangu alivyopeleka pale keki, mwanamume wangu akasema, yani hapa kila keki ukimpa keki yani mimi nawe kuanzia leo basi ukiangalia yule mwanaume kanikuta mimi nipo kwenye vibe moja yani la mawazo kusema kwa yule mwanaume kanisaidia sana yani nilikuwa na mawazo yani nilikopo yani yani yani siwezi kusema sio siri mwisho wa siku sasa birthday kaisha mimi nikaa na maisha naendelea na mwanamume wangu na maisha yetu tunaendelea tunafa, tunafanya stare zetu na sisi kama kawaida watu tena eh, watu wakasema eh, kweli mwauba jana mungu nyewe amtupi mja wake nikapata mwanamume anamhudumia na kweli mimi mwanamume wangu ananihudumia na kweli tulivyoanza kwanza alinihudumia kweli na alinifanyia kwanza nikajiuliza mwanaume nimejuana naye wiki hizi tatu kabla basi yangu lakini alinifanyia vitu vikubwa sana ambapo vile vitu nikivikumbuka hata kama nikigombana naye kusema kweli nafsi yangu inakuwa inarudi nyuma mwisho wa siku mi nakaa nkaja kusikia eh, wale nao wameachana wameachana nikawa kweli siamini nani na nani huyo mwanamume wangu watatu na huyo mzungu hmm. wameachana maneno wameachana mwauba mungu akulipia mwauba mungu akulipia mwauba ah, wameachana kweli ndio wameachana mwisho wa siku kweli bwana mzungu sasa hivi ana nini ana mtu wake ila huyu mwana huyu mwanamume wangu watatu simjui mtu wake nani. Mwisho wa siku nashukuru Mungu, wale wameachana ndo yaani ukae ukijua usimtendee mwenzio mabaya. Malipo hapa hapa duniani, nisema hivi Mungu atanilipia kwa ajili mimi siku yaani sijaweza yaani sijawe kumfanyia yaani sijawe kumfanyia kitu kibaya. Kwa hiyo matokeo yake namshukuru ule mzungu alivyokuwa na ule bwana, na mimi kama alinikasem salama nikampata mtu wangu ambaye anayenipenda na mimi nampenda, aliyenitoa katika matatizo makubwa, na mpaka sasa hivi tupo kwenye harakati za kuoana mimi na mwanamume. Na kwa sasa hivi mpo kwenye harakati za ndoa? Eh. Hongera. Asante. Mimi na swali. Uli, uliwezaje kuvumilia kwenye ile situation ya pale kwenye hiyo birthday ya dada yake yale ambayo uliyaona live ukiwa ulikuwa mwanzo hauamini kabisa ukaja kujionea live tena ghafla kipi kilikupa uvumilivu yaani kilichonipa uvumilivu kwa ajili sio mara ya kwanza kutendwa mm. nishatendwa kwenye ndoa yangu mm. hiyo mimi nishaacha nyumba yangu kwao vitu kama vile mimi nilivyoona kama vya kawaida tu mm. e, yaani niliona kama wenyewe yaani ujue kuna vitu fulani mtu akifanya mbele ya hadhara watu unamuona kama mshamba fulani hivi mm. e, eh, yani mimi ndo niliona hivyo tunarudi nyuma kwenye kwa mume wako kwenye ndoa mm. baada ya yote kutokea kugundua kuna mwanamke na kila kitu mm. wewe ukaidai talaka ila kabla ya kuidai talaka na kuondoka ulitumia akili unadai kwamba ya kumwambia nyumba na hati ya kiwanja mm. kwamba mwandike ni mali ya watoto wale mm. wawili mm. naye akalifanya hivyo wewe ukiwa na akili yako kichwani kwamba unataka kuondoka hayo mawazo na hiyo akili uliipata wapi yaani sikiliza mimi naweza nikasema lati ningesoma sana mm. yaani sijui ningekupo wapi Mm. Kwanza hata yule mwenyekiti nilivyoenda akaniambia mtoto una akili sana. Hii akili ulipata wapi? Yaani mimi mwenyewe tu mawazo yangu. Mm. Yaani mawazo yangu ndo akantuma hivyo. Baada ya kufanikisha vile uwe ukaondoka. E, nyumba kwa hiyo sasa hivi ni ya watoto. Eh, nyumba ya watoto ila mke mwenzangu ndo yupo pale. Ah, baadaye alikuja akaoa. Ka, kamuoa kabisa mke wake na kazaa naye watoto wawili. Anaishi pale pale kwenye nyumba yako? Anaishi pale pale kwenye nyumba yangu na mimi mwenyewe nikiendaga nafikia pale pale e, nafikia pale pale na ala chumba chingine mm. siwezi kwenda sehemu yote nilishamwambia nikiondoka hata kama ukiwa lakini mimi nikija huku nafikia hapa hapa mm. naenda nalala na mke mwenzangu ule pale sasa hivi tunaelewana vizuri tunaongea haina shida mm. e. yeye hakujua kama mume wake huyo mtarajiwa kwa kipindi hicho ambacho alikuwa naye kwamba alikuwa ana, ana mke wa ndoa alikuwa anajua na alikuwa anajua mm. eh na tulikuwa tunakutana hivi ila mimi nilikuwa simjui nani mm. mpaka mm. nikaja kuonyesha na watu mtu mwenye yule pale mm. eh. kwa nini ulipomwambia mume wako amuoe kipindi ukiwa kwenye ndoa moyo wake wenza mm. kwa nini alikataa yaani ule mwanamme ni ananipenda sana mm. umeelewa mm. kwa hiyo ile pale kumwambia muoe mm. kajua labda nikaenda kufunga naye ndoa mm. labda mimi nitaondoka kwa hiyo yani yule si bado tupo kwenye ndoa mm. yaani alikuwa anajua labda mimi kama namtega ndio maana kwa jinsi alinikatalia kwamba sipo naye kwao, na mimi nikaa namtega, namwambiaje, basi kama vipi upo naye, funga naye ndoa ili tujue kama nini yule mke mwenzangu, ili kama majungu yaishe hata kwa ndugu. Majungu atakuwa nini amepungua kwa jinsi kashakuwa mke mm. eh. Majungu yaliyokuwepo kwa ndugu yalikuwa majungu gani? Yaani majungu yaliyokuwepo kwa ndugu mm. yaani yule unajua katika familia mm mimi naweza nikatenda wema, lakini ubaya wa siku hii ukavunja wema wote. Mm. Kwa yani nilikuwa najitani, yani ujue mtu ana, yani mtu kama kupendi anaweza kutafutia sababu yoyote, yani ndio hivyo. Lakini nilikuwa naishi nao vizuri tu na wananipenda mpaka leo, na hata yule alionifanya ubaya mm. yule rafiki yangu alikuwa sija namkaribisha kule mm. yani mpaka leo ni marafiki wakubwa sana nikienda nafikia kwake anatoa naye mm. yaani tunaishi hivyo yaani ashaisha kwa ajili mimi mwenyewe mm. mpaka mm. yule dada naongea naye mke mwenzangu mm. kwao nisha flash ikafikia wapi na nini ambacho kilitokea mpaka ikafikia hatua ya wewe kuitwa mchawi yaani ilikuwaje mm. siku hiyo kulikuwa na shughuli mm. ya wifi yangu ambayo wifi yangu ubanzi yani ufi yangu mama mkubwa na mdogo kulikuwa na mwanae anamfanyia anamtoa suna hmm. sasa tuka tunarushana roho na yule wifi yangu mimi hapa ambaye alikuwa anamkaribisha yule mwanamke mule ndani kwa njia gani kwa njia kwenye shule kulikuwa na usharo yake omba nyimbo hii mimi naomba nyimbo hii yake omba mimi na wifi yangu hapo yani upo ubanzi wa mwanamke mm. sasa watu wengi walikuwa wananiona mimi nanyasika katika ndoa yangu kwanza nili, kama nilivyokuambia nilikonda alafu vitu vilikuwa vinafanyika vitu walivyokuwa wanafanya walikuwa wanafanya live bila chenga kila mtu alikuwa anasikitikia mimi ah mtoto wake bwana mtoto kwa kwao mzuri yani da yani kakonda yani kila mtu alikuwa anasikitikia mimi kwa hiyo mama mkwe naye alikopo ubanzi wa nini wale mwanamke mm. mwisho wa siku ndo mangu mkwe akawa kaumwa tu ghafla na yani kichomi kakinamchoma kichomi kumchoma kichomi kicho, kichomi akaja akafariki alivyofariki sasa ndo katika ile mambo ugomvi nini yani unajua familia nyingine zinakopo eh mwisho wa siku eh ule ugomvi mm, yani mimi nimeenda kwa mganga nimeenda kurogoro ugomvi sijui siku ya siku ka, mimi nikamwambia hivi mimi sio mchawi labda kama mtu kaenda kunchezea afu anjui labda kimrudia mwenye kimi siwezi kwenda kwa mganga kwenda kumruga mtu alafu mimi hapa siwezi kwenda kumruga mama anakosa gani na mimi alafu mimi mambo hayo sina kwa hiyo mwisho wa siku wao wenyewe mm. wamekaa wamejifikiria kumbe yule mama alikuwa anaumwa mm. sukari sijui alikuwa anaumwa mwisho wa siku mimi na wao wamekaa wenyewe mimi nilivyoondoka wamejua kabisa huyu hana hasa hivi kama kawaida kama ndugu mimi kiwa na shughuli naenda na, mimi misiba shughuli wote tunashirikiana mm. kwa hiyo yani yameisha unadai kuwa baada ya kupewa tu talaka mm. riziki upande wa huyo aliyekuwa mume wako ikakata kabisa eh, ilikuwaje hiyo yani mimi hapa nikanaambia bwana sasa hivi mume wako kafulia na kweli mwanamume alikuwa kweli kafuria mume wangu hiyo maneno ya watu ananipigia simu mwisho wa siku mama zake wadogo wenyewe wameniambia Mwauba Mwajuma anaita Mwajuma mwanamme kila kienda kwa mganga alijua si mwingine wao umebloga kumbe huyu wewe ndio ulikuwa nini Yaani nyota zenu ndio zilikuwa zinaendana Wa kusema kweli walinilazimisha siku nilienda kwenye shule tunakuomba rudi kwenye ndoa yako kaa na mwenzako lakini mimi nikaambia kweli ningerudi ila kwa vitendo alivyonifanyia hivi haya masuala ya nyota yapo serious eh? hayo yapo mm. eh hayo ni yapo ndo hivyo yeye sasa hivi ana maisha yake na mimi nina maisha yangu tunawasiliana tuna yani yani ninachompendea anajali wana mm. sema kweli kwa ubanzi wa watoto kusoma nini mm. sio shida zangu nia yako ilikuwa yule mwanamke kipindi kile akiwa hajaolewa mm. aolewe mwishi wa kiwenza eh. tayari kashaolewa kwani kuna tatizo gani uliondoka kwa talaka ngapi moja tu mm. mm. rejee <laughs> ndo hivyo mm. haujawahi kuimisi nyumba yako nyumba yangu mm. Ah, nyumba yangu naimisi kwa jana siimisi kwa jijana nakwambia naimisi kwa ajili mimi sasa hivi mm. mimi nilikuwa na yani mimi nilikuwa na miliki utakuta hata milioni mbili milioni tatu minaalia nahali hapa mm. nilikopo na mkaa chumba kama hichote mkaa mpaka juu mm nilikuwa naagiza ubuyu wa Magomeni pale ubuyu wa Avinto zinakuja mm. kule ndo nne tano mm. na ajili watu wanifungia, nilikuwa nauza kwa wiki moja mm. Nilikuwa napika keki, ni mama yake mdogo alikuwa ananisaidia mm. nauza keki kirobo kwa siku hizi mbili. Kwa mimi nilikuwa na hela mm. nilikuwa na rafiki zangu hao rafiki zangu hapa mimi ndo nimeanza kujenga mm. yaani wao ndo wapo nyuma yangu mm. ambapo sasa hivi wao wana magari wana majumba ambapo mimi ilikuwa nabidi maisha yale nianze mimi ndo aje kufuatia wale nyuma kwao mimi nikitia mguu pale kila mtu anasikitika, yani wewe ungekuwepo kwa ajili mimi sijembe mm. ehe mimi najua kupambana na kuna kauli uliongea kwamba kupambana kwako unapendeza watu wanahisi mume ndio anahudumia ehe kwa ajili mimi si niko nafanya biashara zangu natuma huku bwana mama elfu hamsini au shingapi nitumie vitu nitumie na nitulie kama madira nguo nguoni anakuja pale anatuma kwenye bm mm mimi kule napokea navaa. Kwa hiyo zile tamaa zile, eh, fulani anapendeza na huduma, kumbe mimi mwenyewe najishughulisha, napambana. Hayo maneno yalikuwa yanatoka kwa nani haya? Au wewe ulijuaje kwamba hayo yanasema? E, mtaani. Mm. Eh, mtaani watu walikuwa wanasema. Mm. Yaani yule yani tamaa yule mwanamke ndio ilomponza. Tamaa ya mwanamke yupi? Yaani huyo mwanamke mpaka kuingia mule ndani. Mm. Sasa aliniona mimi napendeza, yani hao ndugu wenyewe walikuwa wanasema. Mm huyu mwenzenu anajishughulisha, anafanya shughuli, usimwone mtu anapendeza, anafanya shughuli zake, biashara zake anafanya, anajishughulisha. Kwa hiyo usimwone mtu anapendeza, kumbe mwenyewe niko anapambana hmm. na haujawahi kufikiria kurudiana naye tena? Kusema kweli, kwa kufikiria kurudiana naye tena hmm sijawahi kufikiria kwa kufikiria yani ilikuwa ila kusema kule mwenyewe hata leo yani akaniambia kabisa hata sasa hivi hapa nipige simu yangu moja bwana narudi bwana yule alishasema ukisema narudi bibilia anaenda anapangiwa mimi nakaa kwa nyumba hata sasa hivi nikwambia kesho mimi napanda gari narudi kuna kauli moja umezungumza kwamba hujafanya tukio lolote kwa mtu yoyote pengine labda kama kuna mtu ambaye yeye kwa mambo yake akaenda kukuchezea hakujui umetoka wapi vikamrudia hilo limekaaje yaani ikoje hmm. yaani yaani kule ni ushirikina ule kwa upo mbele sana unajua morogoro mm. jiji la morogoro mm. ehe yaani ndo tulivyokuwa mimi bibi yangu alikuwa nini alikuwa mganga ya bibi yangu mwenyewe alishafariki mimi mm. kwa hiyo wale mimi nilikuwa nikienda kwa bibi yangu mm. wanasema kaenda kwa bibi yake umenielewa mm. kumbe mimi nikaenda kule naenda kutembea tu narudi mm. mimi bibi yangu sasa walonitibiaga nilivyokuwa naumwa mpaka nikaenda kule mm. Kaenda kwa bibi yake sijui kaenda kufanya dawa kumbe mimi niko pwaka naenda kwa bibi yangu na Aya ndo matokeo yake yule bibi eh, hey, unaona bibi yake alikopo mganga alikuwa anaenda kondo mambo yakawa hivyo yani mm Música